ସର୍ଭାସ୍ଥିତ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ସକୁର ଶାହ ଓରଫ ଫକିର ବାବାଙ୍କ ମସଜିଦ ପରିସରରେ ଆଜି ମସଜିଦ ମଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପନ୍ଦର ଏବଂ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଫକିର ବାବାଙ୍କ ଉର୍ସ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୋନା କଟକଣାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଉର୍ସ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କମିଟି ସଭାପତି ଅଜନବୀ ଖାନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ତରଭା ନ ଆସି ଆସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କ ଫାତିଆ ତଥା ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଲାନା ସୁଲତାନ ରାଜା କମିଟି ଉପସଭାପତି ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ସମ୍ପାଦକ মুক্তার খান নবাব ଖାନ୍ আকবর আলী এহসান ଖାନ୍ মানবার খান অজমের খান ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ব্যুরো রিপোর্ট বিটিভি ওড়িয়া ଚଳିତ ବର୍ଷ ମସଜିଦ୍ ମଜାର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତରଫରୁ ସର୍ବା ବାବା ହୁଜୁରଙ୍କ ଉଦ୍ ପର୍ବ ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଉଦ୍ ପାଳନ କରାଯିବ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ हाँ, बाहर लोक आम एलाउ नहीं करें नहीं है मास्क पिनबे करा होगा जिते कम रु कम लोग रहबा तो पालन करना